はいこんにちは今日は「マリウポール」という曲をやりますこの曲のタイトルは、まあ、言うまでもないですが現在不幸にもロシア軍に占領されてしまっているウクライナの都市から取りましたで、えー、こちら側で見ていただく映像なんですがこれは昨日あのユネスコ世界遺産の高野山に行って撮ってきたものです、えー、紅葉がとても綺麗で平日の朝だったんですがインバウンドの観光客もちらほらと見かけました Hey guys! Today I'm playing Mario Paul The track is obviously named after the Ukrainian city, which has unfortunately been occupied by the Russian forces. And the footages you see over here were captured at the UNESCO World Heritage Site, Koyasan, yesterday. The autumn leaves were beautiful, and although it was the morning of a working day, I saw some inbound tourists, namely the Koreans, the Chinese, and the French. ー、最後まで見ていただきありがとうございました。Guys, thank you for watching. I'll see you in the next video.